Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte aslında daha önce betasını çekmiş olduğumuz GeForce Now'ın sizden gelen yoğun istekler üzerine ofisimizde neredeyse unutulmuş olan bir bilgisayarla birlikte test edeceğiz. Müzik GeForce Now neydi Çağdaş? GeForce Now emek miydi? <laughs> Evinizde düşük bir sistem var diyelim arkadaşlar ve bu sistemde en yeni oyunları oynayamıyorsunuz. GeForce Now sizin yerinize böyle baboş bir bilgisayarı uzakta kurmuş adamlar. Sen de evinin internetiyle ona bağlanıyorsun ve aslında oyunu tıpkı YouTube'daki gibi stream eder şekilde oynayabiliyorsun. Biz zaten betasında olayın ne olduğunu ne bittiğini anlatmıştık. Şimdi bu nihai sürüme erişti artık. Hem ücretli abone olabiliyorsunuz, üye olabiliyorsunuz. Ücretsiz versiyonu da var. Biz bugün ücretsiz versiyon deneyeceğiz arkadaşlar. Bu bilgisayar bayağı şişik. Önce Öncelikle bir Aynen. onu söyleyelim. Hatta şuraya adımızı web teknologosunu bile... Toz deryası. Ofisin bir kenarında atılan bir bilgisayarda ve herhangi bir oyunu kaldırabilecek düzeyde bir bilgisayar şuraya değil arkadaşlar. Şuraya logo çizdim. Lütfininki daha iyi oldu. Telefonunuza isterseniz kurabilirsiniz ya da bizim gibi böyle evinizde eski bilgisayar vardır. Bilgisayarınızın gücü tüm oyunları oynamaya yetmiyordur. Onu da deneyebilirsiniz. Bir önceki videodan farklı olarak artık beta sürümden çıktığı için biz de düşük özellikli şişmiş bir bilgisayar kullanacağız ve internete bağlanacağız. Oyunlara bakalım arkadaşlar. Bir giriş yapalım. Neler sunacak bize hep beraber beraber görelim. Şimdi bilgisayarı açtık. Öncelikle ofisteki internetimiz ne alemde? Bastım dayı. Go go go rush B. Bilgisayarın şişikliğini buralardan da anlarsınız arkadaşlar. Henüz bar bile yüklenmedi gördüğünüz gibi. İnternete yetişemeyecek şu an. Hop! Upload. Gelir mi 75'e? Yok artık. El hareketimle beraber arttırdım. Burada bir sihir var hocam. Gayet düzgün bir hızımız var. Bu arada GeForce Now'ın iki farklı olayı var. Bir tanesi bedava, bir tanesi de paralı. Biz size beleş alacağız falan dedik. Ya da Ama dediysek de bilmiyorum şu anda. Dedik Biz dedik. Paralısını aldık arkadaşlar. Çünkü bedava olan da ne var? Ya sıra bekliyor bekliyorduk. PUBG oynayalım dedik. 400 kişi sıra bekletiyordu bizi. Baktık 5 euro. Bir de 90 gün ücretsiz. Aynen öyle. Veri verdik. Videoda zaten deneyeceğiz diye. Yayın akış kalitemizi dengelde bıraktık arkadaşlar. Ne açayım Çağdaş sana? Fortnite açmayayım mı? Aç aç Fortnite aç. Zaten daha önce buradan ben denemiştim. Fortnite oyna diyorsun buradan acı. Şu an bu bilgisayarda yüklü değil Fortnite. Hiç bu bilgisayara yükleme şansımız yok zaten Fortnite'ı. Bu arada şunu söyleyeyim. Şu an gördüğümüz görüntü bayağı iyi duruyor. Geldi la bu direkt. Isınma gibi bir şeye attı. Çünkü oyunu ilk defa çalıştırıyoruz bu hesapla. Ha, güzel güzel. Dalış yap yap Çağdaş. Nasıl yapacağım? Dur ben şöyle bir kapatayım önce paylaşım. Sanki bu bilgisayardan oynuyormuşum gibi bir hissiyat var bende. Bu arada ayarları da yapalım öldükten sonra. Ultra'ya getirelim her şeyi. Ya hiçbir sorun yok ya şu an. Vallahi oynanıyor. Aha, Al al al al. Yalnız grafikler de bayağı iyi. Bir hiçbir gecikme sorun... hissediyor musun? Hayır abi hiçbir sorun yok. Şöyle de yapayım. Ya muhtemelen profesyonel bir oyuncu belki o milisaniyelik gecikme hisseder de sen ben... aynen. Aa, bayağı iyi ben şu an şaşırdım yani. Sanki bizim beta sürümünden çok daha iyi. Acaba para verdik diye mi öyle? O kısmını bilemiyorum ama betanın şu an bir... Ayarlara bir gel gelsene. 150 katı filan. Tam ekran, sınırsız. Grafik kalitesi özel. Abi onu ultra'ya getir abi. Destansı, destansı. destansı. Bence gayet iyi gözüküyor ya. Ama şu an bir şu an daha iyi. Şaşırttı. Lan sniper mı ölüyor oğlum? Adam var vur lan. vur. Vur vur vur vur vur vur vur. Helal. Vurduk lan Oğlum birini. hatta sanıyorum ilk defa birini öldürdük. Ama Aa, karşı- Lütfi. Çağdaş sende o. Isır onu. Çağdaş önüne atma o kadar. Ya reload yapıyor her seferinde ya. E, yapacak tabi. Kaçtı. Yaprakların arasına kaçtı. Arada bir grafik atlamalarını saymazsak gayet verimli olduğunu söyleyebiliriz. Sanki böyle YouTube'da 1080p bir şey izliyorsun bir anda 480 düşüyor ya. Evet. O istiyat tam olarak bu bence yani. Lütfü Baktepe'deki adamı gördün mü? Hiçbir şey görmedim. Ben gördüm çünkü ben artık bir gamer'ım. Evet, Gördün mü adamı? Yani. <laughs> Ağaç taklidi yapıyor. Bak yine bozuldu grafik. Şu an bayağı gitti. Şöyle show yaparak bırakalım. <clears throat> bu. Sıralamamız 27. Yani bir güzel bir araba yarışı var deneyelim mi? bir de bir araba yarışı deneyelim. Ford Rally versiyon 2. 4. Ford. D-I-R-T. Ha 4 Rally. Aynen 4'ün 4'ünün 4'ü. Arkadaşlar oyunun kötü kütüphanenizde ekli olması gerekiyor. Evet. Steam olabilir, Epic Games olabilir. Bunlardan birini ben sürüyorum lütfen değil mi? Süreceğim de mouse'a ihtiyacın yok. Bence grafikler 10 numara 5 yıldız. Fena değil uzaklar bozuluyor ama öyle çok aşırı da unutulma. Ama oyunda şey değil yani. Oğlum efsane bir Dur. drift yaptık orada. Bir bakayım ayarları bir gelsene. Ultra, high, high, ultra. ultra. Güzel. Olabilecek en yüksekti şu an. 1080p yaptık şu an. Oo. Ayda. İşin rengi değişti. İşin rengi değişti. Oğlum bu sistem çalışıyor lan baya. Şu an grafikler baya sanki bu bilgisayarda böyle RTX 2080 falan filan varmış da. Yani toz duman da güzel görünüyor. Ben hani işin açıkçası arkadaşlar bu içeriye girdiğimizde çok hevesli değildim. Hani evde bir alıp deneyelim. 3 ay bedavaymış zaten. Bedava versiyonu da var. Deneyebilirsiniz bence hiçbir sıkıntı yok ya. Elinizdeki oyunlardan destekleyen varsa GeForce'un kütüphanesinde her türlü akar. Dağlar kurudun yollar fordun çağdaş. Ha, aynen başardık bak görüyor musun? Güzel güzel abi gayet iyi. Valla arkadaşlar o zaman biz yayın ekranına buradan çıkalım. Finalde hani hem bilgisayarı kasabilecek oyunlar ya Cloud'dan da oynasan başka yerden de oynasan bilgisayarı kasabilecek oyunları denedik. Öyle bu bilgisayarda zaten bu oyun çalışma ihtimal yok. İhtimal dahilinde hadi Fortnite belki çok düşükte oynarsın da bu oyunun ihtimal dahilinde değil yani. Evet tabi de bizim internetimiz yüz yüz hani şimdi onun da etkisi olabilir. Tamam o zaman hadi kapanış ekranına doğru geçelim. Evet GeForce Now'a yakından baktık nedir ne değildir hep beraber gördük. Oyun kısmı eğlenceli mi değil mi orası tartışılır. Tabii ki de bunu denemesi şu an bedava. Hani Android cihazınızdan isterseniz isterseniz evinizde dediğim gibi eski bir bilgisayar vardır. Oradan kurup mutlaka bir denemenizi tavsiye ediyorum. Aslında sadece sistemi olmayanlar açısından düşünmemek lazım. Atıyorum MacBook Pro'nuz vardır ya da böyle Windows tabanlı oyunları çalışan çalıştıramıyorsunuzdur ya da çok ağır bir oyuncu değilsinizdir, ihtiyaç duymuyorsunuzdur. Arada bir stres atacağım diye. O GeForce Now'ın aylık çok da pahalı bir miktar değil fiyatı. Şu an için öyle. Ama ben hard oyuncuyum abi. Şöyleyim böyleyim diyorsanız da çok sizlik bir şey değil arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ama Aynen. oynanır mı oynanır. Hani gelecek buraya doğru kayıyor gibi bence bir ucundan bucağından yakalamak için en azından bir girip bakın neymiş ne değilmiş diye tavsiye ederim. Şimdi videomuzun artık sonuna gelelim mi galiba? Gelelim arkadaşlar. O zaman şurada bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenin beğenebilirsiniz. Ayrıca oralarda yine bir yerde abone ol düğmesi bulunuyor. 3 milyon aboneye çok yaklaştık. Ona basarsanız bizlere destek olmuş olursunuz diyelim. Başka Varsa bir... farklı deneyimleriniz veya bizim denememizi istediğiniz farklı şeyler onları da yorum bölümüne belirtebilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.